Hari ini saya nak cerita berkaitan dengan uh, karakteristik property dan property market. Saya ambil masa setengah jam eh untuk cerita karakteristik of property and property uh, market. Apakah karakter hartanah dan pasaran harta tanah eh? kita sebut-sebut selalu kan tapi kita tak tahu betul tak so apakah landed properties. Eh, properties tu boleh jadi kita punya telefon, telefon ni property kita kan. Tapi bila dia sebut landed property tu apa? Landed property tu boleh jadi office, boleh jadi retail. Retail tu macam uh, kedai, supermarket and then uh, industrial uh, industry, eh, uh, hartanah industry, uh, agriculture, uh, pertanian, uh, uh, leisure. Leisure ni maksudnya uh, uh, apa tu macam taman tema. Uh, itu under leisure residential untuk rumah dengan uh, apa tu kediaman. So untuk office dia ada tiga grade eh, tiga grade utama yang disenaraikan oleh uh, Boma ni eh. Uh, uh apa tu Boma ni Allahu Rabbi. Tadi saya ingat tadi lupa dah. Uh, building building uh, building owner management association tak siap saya. Uh, building owner association jadi dia orang dah senaraikan beberapa standard eh antara standardnya ialah grade ataupun kelas so kalau kat Kuala Lumpur tu dia sebut grade eh grade A grade B grade C so contoh grade A macam KLCC Maxis Tower macam uh, apa tu uh, macam uh, mana bangunan yang apa tu yang belakang tabung haji tu ataupun yang saya dah lama tak buat jadi <laughs> saya tak ingat Uh, yang itu semua memang uh, grade A eh. And then lepas tu ada grade B, grade B macam uh, uh, Tan and Tan, uh, Standard Chartered. And then lepas tu uh, dia ada grade uh, ada grade C, grade C ni macam uh, menara UOA, menara tu dah lama sikit kan. Ah uh, tu grade C. Okay. So ingat eh ini semua yang kita boleh jual tau, yang kita boleh jual. Ingat eh bila kita sebut property ni maksudnya ini adalah benda yang kita boleh uh, offer. And then lagi satu uh, uh, geographical uh, location. Adakah office tu dekat dalam CBD? CBD ni macam kat KLCC. KLCC dia consider sebagai CBD kat Kuala Lumpur. Uh, uh, apa tu? Uh, Central Business District ataupun dekat Golden Triangle. Golden Triangle ni antara CBD dengan uh, uh, Bukit Bintang. Uh, itu Golden Triangle. Maksudnya harga dia pun mahal lagi. And then lepas tu kita ada city, city fringe. City fringe ni macam dekat uh, Salak Saud. Macam kat uh, Johor ni contohnya kat city fringe kat mana? Contohnya macam dekat uh, dia bukan dekat Johor Baru. Dia dah jadi macam dekat uh, apa tu uh, Medini 10, Medini 9. Uh, itu consider city fringe lah eh. And then uh, MSC status ada bangunan macam Medini 9 dia MSC status. Medini 9. Rafiq kamu buat Medini 9 eh? Rafiq ataupun kamu buat benda lain? Ya yes, saya benda lain. Ha, <laughs> so tapi kena belanja saya sate Rasul Rafiq. <laughs> saya menyelamatkan kamu. <laughs> okay. Uh, ha, so um, MSC status Medini 9 dia MSC status eh, maksudnya um, MSC men, uh, men, uh, dengan dia punya infrastrukturnya cukup supaya bangunan tu dinamakan ataupun di, di apa tu di declare sebagai MSC status eh. Uh, and then green office building maksudnya dia punya penggunaan elektrik dia kurang. And then lepas tu ada uh, sustainable office building. Uh, ini benda baru maksudnya uh, waste kurang. Okay. Kalau green office ni dia penggunaan elektrik dia kurang. Tapi kalau sekiranya sustainable building office ni uh, dia punya penggunaan elektrik kurang. Uh, dia punya waste management pun kurang. Uh, jadi dia punya uh, uh, dia punya airflow pun dia, dia kira. Maksudnya dia ada dia ada kira. Contohnya uh, saya nak bagi contoh uh, um, macam uh, contohnya macam uh, recycling of uh, apa? produk eh, recycling of water example kan. Uh, penggunaan water catchment untuk hujan, uh, benda-benda lah, eh. uh, macam itulah eh. Itu right sustainable of, uh, office building. Kalau green office building ni kat Malaysia tak banyak. Eh, tak banyak. Ah, dia ada star rating dia uh, dekat uh, tapi kita boleh list lah next time kita boleh list kan dekat mana Johor ada kalau dekat Cyberjaya tu dekat bangunan uh, apa tu bangunan uh, jawatan alam sekitar dia uh, green office building eh kalau tak sub saya eh tapi kita boleh tengok balik Okay, retail. Uh, tadi kita cerita pasal office eh. Ha, sekarang kita cerita pasal retail. Retail tu dia terbagi kepada apa? Terbagi kepada high street job, uh, shop ni macam contohnya macam high street shop ni macam ah, kedai-kedai uh, dekat jalan jalan Ta Tengku Abdul Rahman ataupun jalan Chowkit. Uh, sepanjang kedai tu dia ada retail dia kan? Uh, itu nama dia high street shops. Eh, ingat eh bila orang cakap high street shop you faham lah itu maksud dia kedai-kedai uh, yang sepanjang tu And then lepas tu dia ada neighborhood shopping complex Macam kompleks pusat bandar Ni macam kompleks pusat bandar uh, Pasir Gudang uh. Ini dalam tu lah eh. Dalam tu uh, shopping complex untuk pusat bandar Jadi dekat dalam tu semua ada eh. And then lepas tu kita ada juga Regional shopping center macam Mid Valley Satu tempat kat, uh, dekat KL Mid Valley ada And then lepas tu kita ada apa tu um, uh, macam dekat dengan office kita kita ada uh, ah, KL KL East Mall lepas tu kita ada Melawati Mall kan dan lepas tu kita ada out of town macam kat SKS Mall uh, itu out of town punya retail and then kita ada apa market macam Tesco Giant and then kita ada supermarket macam Mazli uh, jadi all this bila you uh, apa tu itu uh, dalam retail okay uh, outlet center JPO Ah, lagi satu uh, outlet center eh, macam Johor Premium Outlet dengan Genting Premium Outlet uh, itu dipanggil outlet premium center dan yang terakhir sekali power center uh, ini power center ni macam dekat Lawyat macam dekat mana mana lagi dekat nilai tiga. jadi dia memang specifically untuk benda tu uh, uh, macam GM apa GM Mall kan uh, GM Mall uh, jadi um, retail tu dia memang macam lawyer memang memang komputer je kan uh, macam uh, jadi macam dekat uh, nilai tiga lebih pada uh, dekorasi rumah uh, macam lah, ataupun uh, peralatan uh, pengantin example uh. the next one ialah industri ya so industri kita bagikan kepada uh, traditional terbagi kepada apa kepada heavy industry Uh, ni contohnya pengerang integrated complex. Uh, ni heavy industry ataupun pasir gudang heavy industry area. Contohnya macam uh, dekat Titans. Uh, itu semua heavy industry. And then lepas tu, op, op, uh, lepas tu kita ada general industrial. Macam dekat Senai Industrial Park. Uh, itu general industrial. Ataupun kalau dekat KL. Kat, kat, kat office kita dekat HQ ada apa? Keramat Free Trade Zone. Uh, itu general industrial lepas tu kita ada light industrial light industrial ni macam yang kecil-kecilan yang macam ah, bengkel-bengkel uh, ah, kedai-kedai kecil uh, itu light industrial and then kita ada warehousing uh, warehousing macam baru-baru ni dekat dekat yang dekat mana dekat uh, dekat uh, dekat keramat kan dibuat baru satu untuk storage besar gila kan uh, <laughs> masa sebelum saya pindah dah siap dah benda tu kan memang daripada luar nampak dinding je tapi bila dalam nampak semuanya storage area saja. Dan kita ada data center ini yang barulah eh data center. Data center ada banyak tempat eh macam kat Sarawak ada data center Sumitomo punya ada apa tu Nippon Nippon Telekomunikasi NTT eh pun ada. And then solar farm dan sebagainya. So itu adalah industri. Eh. Solar farm pun consider sebagai industri. Kita ada kita ada estate and plantation. Okay. And then lepas tu kita ada agriculture punya land. Aquaculture land. Ha, maksudnya aquaculture land. Contohnya kolam apa tu uh, prawn. Tiger prawn. And then lepas tu kita ada forest land and woodlands. Uh, mining land. Lepas tu kita ada poultry. Uh, poultry tu apa tu uh, ayam uh, bukan reban ayam dia panggil apa eh <laughs> ha uh, ah uh, uh, tahulah eh? <laughs> ternakan pusat peternakan ayam eh lepas tu pusat peternakan uh, kambing dengan lembu and then lepas tu kita ada uh, food farm uh, musang king kan and then lepas tu wine wine yards kat sini tak ada wine nuts lah. Lepas tu uh, yang lain lah. Macam agriculture, uh, vegetable dengan fruits. Okay. So leisure. Ha, leisure, hotel. Hotel pun masuk eh. Sebab saya pernah juga uh, jual-jual hotel ni. Tapi um, jual uh, hotel ni dia memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. <laughs> saya tak pandai. Saya tak pandai lah. Nak, saya tak suka, tak, tak, tak, tak suka nak deal dengan orang penipu. Eh. Banyak sangat penipu <laughs> hotel ni. Eh. Uh, sebab apa broker banyak buat uh, jadi dia cakap dia ada buyer pun semua kalau kalau sekiranya dia nak jumpa pukul 11 malam pukul pukul 10 dia buat kita tunggu sampai pukul 11 apa tu yang datang dia bukan buyer lepas tu uh, dia nak pelik-pelik punya condition jadi saya rasa saya letak tepi lah baik saya apa buat benda yang saya pandai ha. saya fikir kat situ lah bukan cakap saya, akan, saya tak buat akan datang mungkin saya akan buat motel and then lepas tu golf dengan country club dekat Johor ni ada satu nak jual tapi dia nak jual 2 bilion kalau sekiranya you ada orang nak beli dekat boleh cakap dengan saya eh and then uh, ada marinas um, recreation club okey uh, kelab kelab uh, kelab renang dan sebagainya kedai kelab kuda pun uh, apa tu um, polo impak eh contohnya macam dekat um, genting ataupun dekat dekat sini dekat mana eh dekat sini ada desaru eh <laughs> desaru desaru nak buka lagi yang saya dengar and then lepas tu educational properties universities uh, institution eh, institutional properties macam banking punya area kan uh, military installation And then lepas tu infrastructure property seperti port macam port kelang tu semua tu boleh je jual kan. Kalau sekiranya you know how to do it. Power plant pun ada juga. Okay dah. Itu itu adalah jenis-jenis property. Okay. So boleh ulang balik tak? Kita ada office, residential. Kita ada retail. Kita ada uh, industrial. Kita ada warehouse. Eh bukan. Kita ada agriculture. Lepas tu kita ada uh, kita ada uh, Allahu Rabbi. Kita ada apa tadi? Last sekali, ledger. Uh, ah, okay. okay. Ya, apakah tu property? Property tu, uh, property yang saya masukkan ialah property hartanah. Eh. Property tu ialah uh, real estate, hartanah. Eh. Harta, harta tanah. And then lepas tu, uh, uh, saya ada terbaca lah kenapa orang sebut real estate. Tahu tak kenapa orang sebut real estate? <coughs> Tak tahu. tak tanya juga kenapa dia eh panggil real estate? Ah. Tak tahu, tak tahu. Ah, saya ada baca, baca real estate tu maksudnya um, pemilikan yang tak boleh, tak boleh bergerak. Real estate ialah pemilikan yang tak boleh bergerak. Jadi uh, dia sebut real, uh, real estate tu maksudnya uh, benda tu memang tak boleh gerak, memang ada kat situ sampai bila-bila. Kalau sekiranya you ada kereta, kereta bukan real estate, kereta tu you punya property tapi dia macam movable property. Ha. Jadi bila dia sebut estate, bila orang mati, mati estates, estates yang dimaksudkan tu real estate ni dan dia estate tu datang daripada uh, pemilikan. Jadi estate tu bukan estate. Kita kita bila kita faham estate, kita faham uh, macam ah, ladang ladang uh, apa? ladang kelapa sawit, oh, itu estate, betul tak? Itu yang kita faham kan? Tapi ingat kan, macam Piramli cakap <laughs> kan, estate. Estate tu kan, bila estate tu adalah pemilikan yang boleh diwariskan. Ah, jadi apa yang estate? Hibah, ah, keluar je, keluar je video Tuan Iman aku teringat hibah. <laughs> Insurance, estate, KWSP, estate. Cuma yang itu movable estate. Tapi yang real estate dia tak boleh move. Dia memang duduk kat situ je. Sebab tu dia panggil real estate. Faham eh? So ini uh, apa tu? Uh, saya ada semak. Saya kenapa orang panggil real estate? Kenapa? Bukan ada ada imaginary estate ke? Kan? Ah. Uh. So immovable lah. Dia tak boleh durable and decreasing. Ah, uh, itu ciri-ciri real estate. <laughs> Ah, uh, tu apa? uh, Rafiq bakal PA cakap tu. Ha pemilikan yang tak boleh ubah immovable durability and decreasing. Ha itu maksudnya ciri-ciri real estate. Terima kasih Rafiq. Tak sia-sia kamu belajar. Nampak kebolehan kamu. <laughs> okay. Uh, property didiferkan sebagai okay, hartanah didifer sebagai uh, tan uh, land ataupun land dengan building. Jadi kita obviously uh, presentation ni ambil daripada luar negara kan tapi kita tengok balik pada NLC kita eh NLC bila dia sebut tanah ataupun earth tanah yang dimasukkan ialah surface of the earth apa-apa saja yang dekat permukaan muka, muka bumi dan apa-apa saja benda yang melekat yang forming the surface tu kalau sekiranya tanah tanah tu dah melekat dekat atas tanah tu rumah maka rumah tu menjadi milik tanah tersebut ataupun kalau sekiranya dia buat bangsal reban ayam reban ayam tu melekat dekat tanah reban ayam tu pun jadi milik tanah tersebut jadi kalau sekiranya dia beli rumah tu dia beli tanah tu reban ayam dia bawa keluar tak boleh eh kalau sekiranya reban ayam tu dah melekat tapi kalau reban ayam tu dia duduk atas atas apa atas stake atas batu tak melekat dengan tanah maka dia boleh angkat dia boleh angkat keluar dia jual tanah tu saja reban ayam tak masuk tapi once uh, reban ayam tu dah melekat dekat tanah maka dia tak boleh angkat sama juga dengan rumah rumah yang rumah rumah kayu lama yang orang boleh bawa keluar tu uh, yang itu ada ada keputusan mahkamah rumah tu cerita dia macam ni tanah tu dia bagi dekat uh, anak dia rumah dia kasih kat cucu faham tak jadi bila uh, apa tu anak anak dia nak jual tanah dia ingatkan oh, dia rumah tu dia nak jual ambil sekali cucu dia kata tak ini nenek aku kasih aku jadi pergi ke mahkamah mahkamah kata rumah tu sebabkan dia tak melekat dekat tanah maka boleh diambil bawa keluar okey so kalau sekiranya kita beli jual rumah lepas tu pintu lawa kita jual okey semua sekali lepas tu bila dah sign SPA pintu kita tanggalkan tak boleh sebab pintu tu dah melekat dengan structure rumah tu dan rumah tu itself dah melekat dengan tanah. Okey? Itu adalah satu. Nombor dua ialah apa-apa ah, benda yang dekat, apa-apa saja yang dekat bawah permukaan. So, bawah permukaan pun bukan sampai ke kerak bumi. Eh. Tengok, eh. kalau agrikacil dia 6, 6, 6 meter. Kalau sekiranya residential, dia 10 meter. Kalau sekiranya dia um, retail, ataupun industrial dia 15 meter ke bawah bawah daripada permukaan bumi ha, itu dia panggil um, stratum eh? so dia ada stratum dia ada termasuk dekat dalam akta dia jadi kalau sekiranya bawah daripada ah, uh, 10 meter kita nak ada ada jumpa emas kita boleh minta minta dengan kerajaan untuk dapatkan pemilikan kat bawah tapi kita kena bayar permit okey itu dimasukkan untuk pemilikan eh apa kan bawah surface dan apa yang ada dekat situ. Yang C ialah semua tumbuh-tumbuhan yang ada dekat atas permukaan permukaan apa tu tanah tersebut and then apa saja yang melekat ataupun permanently fasten. Jadi termasuk juga ada lagi satu ni tak siap saya. Uh, lagi satu ialah semua saja vegetation. Apa saja vegetation yang ada kat situ. Katakan kalau sekiranya ada musang king jadi musang king tu milik tanah tersebut. Jadi katakanlah kerajaan negeri, kerajaan negeri Pahang nak ambil tanah musang uh, apa tanah tanah yang orang-orang usahakan musang king tu lepas tu dia nak bawa keluar. Boleh tak boleh? Kalau dia bawa keluar, satu dia dah buat salah. Nombor dua, dia bawa keluar, dia curi. Dia curi pokok ataupun dia merosakkan uh, milik kerajaan. Dahlah dia ceroboh, dia merosakkan lagi. Ya. <laughs> Sebab walaupun Musang King tu dia yang tumbuh tapi dia sebab dia tumbuh atas tanah kerajaan tu jadi milik kerajaan. Okay? Okay, so karakteristik of property lagi dia uh, uh, heterogeneous eh maksudnya dia berbeza-beza. Ah sebab tu ah uh, perlunya ada value. sebab walaupun rumah satu baris tapi setiap rumah tu dia kena buat valuation berbeza-beza. Setiap setiap rumah tu dia berbeza dia punya uh, apa tu uh, satu dia punya kadang-kadang dia punya decoration dia lain maksudnya dia buat dia, dia tambah extension ataupun uh, sekiranya dia punya mengadap apa tu uh, dia punya aeration dia bagus ah uh, benda-benda tu pun <laughs> dia kira eh dia ambil kira juga ah uh, jadi benda-benda macam tu ah uh, berbeza-beza yes ah uh, okey And then lagi satu indivisible eh maksudnya dia tidak boleh dia tidak boleh dibagi-bagikan. Kalau kita jual tanah kita kena jawab jual seluruh gran. Dia bukan macam beli beli amanah saham kan. Amanah saham kita beli 10 lepas tu kita boleh jual satu. Satu lot tak boleh. Kalau tanah tak boleh. Kita ambil satu gran tu kita kena jual the whole gran. Kalau sekiranya kita nak pecah bagi pecah pecah pecah pecah bagi boleh kita pecahkan bagi kan lepas tu baru kita boleh jual tapi apa-apa pun dia dalam satu grant tu okay? and then lepas tu dia inelasticity of supply maksudnya tanah tidak dia bukan macam uh, macam coca-cola coca-cola bila hari raya apa dia buat ni puasa kan apa dia buat kilang buat apa kilang coca-cola memang full full lah kan eh kilang coca-cola memang jalan penuh, jalan full. Sebab apa? Sebab dia tahu akan orang akan minta. Tapi kalau tanah, tanah susah sikit lah kan? Susah sikit kita nak buat baru. Kecuali kita reclaim land ataupun kita kita uh, apa tu? Kita kita panggil kita kita the brown land tu kita pecahkan, kita re redevelop the brown land. Maksudnya kita pecahkan bangunan-bangunan lama, kita bangunkan baru. Ah ha, itu in elastic, uh, elastic city eh maksudnya dia tidak ada supply yang baru. And lepas tu dia high cost of transfer. Dia tak sama macam kalau kita beli uh, beli kereta. Senang je nak transfer kan, tak bayar banyak-banyak kan. Tapi kalau kalau kalau property kalau kita nak nak transfer daripada satu satu orang ke satu orang macam mana? Oh macam-macam kan. Kena kena melalui apa tu um, uh, uh, discharge and then lepas tu set lepas dah discharge charge balik Ah macam tu lah eh. Lepas tu baru tukar nama, bayar ni pun panjang. Banyak stamp duty kena bayar. Lawyer fee kena bayar. Kalau dia kata aku tak nak pakai lawyer pun nak buat sendiri pun stamp duty tetap kena bayar. RPGT apa semua eh. Jadi ada cost transfer ada banyak. Lagi satu dia kuat, dia memerlukan pengurusan. Kalau kita beli amanah saham, kita bayar, that's it. Tapi kalau kalau kita beli rumah, kita kena sebab rumah dia dia macam yang siapa tu cakap dia decreasing in value maksudnya bukan dia decreasing in value uh, dia ada apa dia panggil uh, bila bila bila ha susut bila ah uh, dia ada susut nilai dia ada depreciation uh, dia ada depreciation jadi bangunan ni dia ada depreciation jadi kamu kena kamu kena uh, kita kena uh, jaga dia, kena buat repair, atap dia akan bocor, kita kena betulkan. Jadi dia tak boleh macam aku beli tinggalkan. Ada satu orang tu dia beli, dia tinggalkan rumah dia dekat rumah semi D tiga tingkat tau. Lawa <laughs> rumah tu kalau dia dah luar. Bila dah masuk tengok rupa-rupanya atap bocor, habis rumah dia dengan dia punya ceiling plaster ceiling lawa. Dia punya flooring daripada atas sampai ke bawah. Semua dia kena betul kita mula-mula nak sewa kan sekali tengok orang tu tak jadi sewa dah jadi masalah pada datuk tu dah ha, lah kadang-kadang banyak property pun tak bagus juga eh kalau you tak jaga lebih baik you sewakan daripada you rasa ah mak murah sangat murah sangat baik you sewakan orang jaga rumah you kadang-kadang kena fikir kat situ juga Okay, itu karakter dia. Lagi satu dia durable. Tanah dia tak akan luput. Eh? Tanah tak akan luput. Ada je insya-Allah selagi eh, sampai kiamat. <laughs> especially kat Malaysia uh, kita punya Malaysia punya sistem ialah indivisibility of status eh title maksudnya sampai bila-bila kalau nama kita ada kat grant selagi selama-lama kita punya kecuali kita kena jagalah kita kena maintain kita kena defend make sure tak tanah tersebut tidak ditipu ataupun kalau sekiranya kerajaan ambil balik pun dia tetap juga kena bayar pampa pampasan okay? Terusnya, susceptible to government intervention. Ha, ah, ni yang kadang-kadang uh, menyebabkan harga rumah harga rumah atau harga tanah naik dan turun kadang-kadang disebabkan oleh government punya rules and policy. Contohnya kalau sekiranya satu tempat tu telah digazetkan sebagai uh, apa Malay Reserve, maka of course rumah, nilai dia turun. Kalau sekiranya dia bagi sebagai bumi putra lot, maka nilai dia pun tidak sama dengan open lot. Eh? Jangan sebut international lot ah. Ha? <laughs> Open lot, okey. Saya tahu kadang-kadang nak nak bagi orang faham, kita panggil international lot eh. Ha? Tapi rumah tu 200,000 mana international boleh beli? 2 3 tahun dulu. Sorry, kena kena saya punya mikrofon. 30 <laughs> tahun dulu ya lah, kan orang Singapura boleh beli sekarang mana boleh lagi kan Ha, kalau orang Singapura nak beli, dia kena 2 juta ke atas untuk landed property dalam kawasan international zone. Ingat, ada beza tu. Dan ada lagi satu, kalau sekiranya strata, dia kena 1 juta ke atas. Tapi ada juga property yang sekarang ni yang tak laku. Ha, government allow turunkan pergi ke 600 ribu eh. So... Ada lagi 8 minit lagi saya cuba habiskan real property eh. Real property refer to all interest, benefit and right inherit to ownership of physical real estate. Eh? Uh, harta tanah ialah apa saja yang pemilikan pada physical estate, eh? real estate. And then dia bergantung kepada size. Lagi besar size tu, lagi kurang harga dia. Faham tak? Siapa, siapa setuju dengan saya angkat tangan? Siapa yang lama buat kerja dia akan tahu. Lagi besar, lagi besar tanah, lagi lagi murah per square feet. Eh, you tengoklah rumah lagi besar rumah tu lagi kurang dia punya per square feet dia. Okay, so you akan tengok lagi satu shape. Kalau sekiranya shape dia empat segi dengan shape dia bentuk tiga segi, harga yang empat segi tu lebih mahal daripada harga tiga segi ataupun harga trapezium lebih murah daripada harga empat segi. Faham tak? Sebab ataupun harga tu macam melidi uh, uh, tanah tu melidi. Melidi lagi murah. Sebab apa? Kena ingat. Sebab shape shape memainkan peranan harga harga harga tanah. Sebab kalau sekiranya tanah dia odd odd kan, susah orang nak develop. Betul tak? Kalau sekiranya tanah dia bagus je empat segi, maka lebih senang lagi orang nak develop. Lagi satu, height. Uh, kalau sekiranya terlalu tinggi pun susah juga Eh, kalau sekiranya rendah pun susah eh bukan rendah bagus, tinggi sangat pun tak bagus. Kalau you ada tanah tapi tanah tu dekat atas. <laughs> atas dekat mana? Fraser Hill sana tu kan. Ha. You nak develop pun you kena bukan kat Fraser Hill, sebelah dia punya hill. <laughs> Fraser Hill senang sikit nak naik. Kalau yang sebelah sana tu, ha, itulah saya pernah ingat ada satu tanah nak jual Taman Melawati. Tahu sama siapa tahu Taman Melawati? Top kan tempat tu. Bagus tak? ada tanah nak jual 600,000 bagus, bagus, bagus, bagus. Ha, 600,000 je siapa nak 2 ekar 600,000 siapa nak 600,000 2 ekar ha, semua orang nak eh, Uish, bagus je <laughs> tapi saya pergi kat situ Dari atas bukit tu jauh jalan tak ada ha, kita jalan kat atas tu orang asli ada kat bawah ni <laughs> kita tempuh tak melawati, dekat Kemensah ke? Ah, tak, Melawati dekat bukit Bukit Melawati tu. <laughs> nah, nanti nanti apa Dekat nanti bukit tabu, bukit, bukit tabu. Tak, tak sampai bukit tabu. Dekat luar lagi. Kalau kata oh. katakan kita masuk dekat ah dekat hillside tu sebelum hillside tu ah dekat kawasan hillside tu kita masuk hillside tu kan kawasan situ kat belah atas belah kiri tu semua bukit tu kan ah itu semua tanah orang tu <laughs> okey ah sebab saya tahu kat situ sebab itu saya pernah naik kan so kalau sekiranya atas dengan kat bawah, katakan you ada tanah yang sama tapi dekat bawah, dekat sebelah jalan. Banyak beza betul lah. tak? Ha, tu kena tengok karakter dia. Lagi satu ada air ataupun tidak. Kalau sekiranya tak, kalau tempatnya rek rekreasi sebelah air. Uh, harga dia mahal betul tak? Tanah yang sama, bentuk yang sama. Satu dekat tepi laut, satu lagi dalam satu level. Banyak beza kan harga dia. So, topografi condition. Kalau flat, lagi murah daripada kalau hilly. Okay? Kalau hilly, harga dia lagi murah. Kalau flat, harga, eh, harga hilly harga dia lagi murah. Flat harga dia lagi mahal. Sebab hilly ni menyebabkan dia banyak nak pakai. Pakai duit untuk nak buat. Dia punya retainer, uh, apa tu? Uh, retainer wall dan sebagainya. Uh, ah, hmm. okay? Okay? Of course orang nak duduk dekat tingkat dekat Melawati ke atas tu kan. Tapi kalau saya dibagi kat saya pun siapa yang tahu sejarah kat situ tak nak pergi tak nak buat rumah kat situ. Tu sebab apa? Dekat Yusuf Aslam punya rumah tu kan. Kat situ dah 2 3 biji rumah runtuh tu tak. <laughs> sebab dia punya tanah dia tak bagus. Orang tak tahu tahu tak tahulah tapi sebab mak apa mak mertu saya bawa mertu saya memang duduk situ berpuluh-puluh tahun bila lalu je lah tu, tu rumah tu ada tapak yang masih lagi ada lagi rubuh. Okey. Okey, lagi satu jenis tanah. Jenis tanah juga memainkan peranan. Kalau tanah tu subur ataupun tidak. Ha, macam kalau sekiranya dekat Kuantan, sebelum ni kan cerita pasal tanah apa? Tanah yang warna merah tu kan. Siapa yang ada tanah tu lah memang kaya sekejap lah. Kan? Boksit. Ah, dan boksit tu kan. Drainage, ha, ah, waterlog ataupun swampy masalah. Kalau dekat dekat kalau sekiranya uh, rumah you uh, dia swampy maksudnya uh, uh, air tak gerak kan uh, tanah tu air tak gerak jadi harga dia lagi lagi murah okay? uh, microclimate wind direction uh, benda-benda ni pun main peranan wind direction feng shui bagus tidak rainfall kan ada memainkan peranan uh, ada sunshine ataupun tidak vegetation apa jenis vegetation yang ada kat kawasan situ okay? so ada uh, Okay. So saya habiskan kat situ dulu kot sebab sekarang dah 9.58. Nanti kita masuk dengan physical characteristic of building. So far okay tak? Uh, ah, saya sharing saya ni uh, bagus ke tidak? Bagus, oh, okay, okay. okay. Uh, ah, bagus ke? Bagus. Uh, at least you faham kan? Apa dia? Vegetation tu apa? Vegetation tu tumbuh-tumbuhan. Uh, macam Musang ah, King, ini. Musang King uh, <laughs> ataupun Pokok Manggis kan. Uh, so at least kamu tahu ini adalah apa yang diajar untuk nak dapat diploma nanti. Uh, ini masuk dekat dalam kamu punya diploma nanti insyaAllah. Eh, Abang Fazli, uh, apa tu, uh, apa tu Kak Fiza dengan apa Syah insyaAllah. So Arifin, Arifin pun ada dekat sini. <laughs> okay so benda-benda macam ni uh, tu Auni kata bagus refresh balik slide study dulu <laughs> Auni insyaAllah Auni eh kita doa-doakan dia pun insyaAllah bakal PA kita Ah ha, bakal PA kita so Johor kita ada berapa orang PA lepas ni uh, Rafiq uh, Abang Yusman dengan Auni insyaAllah lepas ni lebih ramai lagi insyaAllah uh, bulan tiga akan masuk dekat dekat JB ada enam orang enam orang PA baru enam orang PA baru buat internship so masa tu apa tu saya harapkan mereka pun akan stay juga dengan kita lah eh so ada soalan nak tanya guys ada soalan nak tanya coach ya yes, saya uh, rumah yang rumah yang apa ni uh, design sendiri dengan rumah maksudnya macam bungalow lot kan? kan lebih susah nak value uh, dengan rumah yang uh, terrace yep rumah so, ada di developer i mean ah. rumah, rumah yang, yang buat sendiri dengan rumah ada di developer tu beza kan yeah. dia punya valuation Ah, dia macam ni, kalau sekiranya rumah tu under developer dia ada uh, ah, okey eh bila kita buat uh, uh, apa tu uh, valuation dia ada beberapa uh, assumption ataupun standard yang kita kena buat Auni tahulah Auni boleh cerita ni Auni nak cerita ni <laughs> Okay, so macam ni So katakan kalau sekiranya uh, uh, standard uh, uh, standardnya yang paling popular ialah uh, comparative method lagi satu construction method, lagi satu profit and loss. Okey, profit and loss ataupun dia sebut uh, uh, apa dia sebut uh, development development method. So yang selalu orang guna yang comparative method ni. Comparative method ni kalau nak buat comparative method ni dia cerita pasal apple to apple. Apple to apple maksudnya dia tengok rumah rumah A dengan rumah B. Dia tengok rumah A ni dalam sikit, rumah B dia dekat tepi jalan maka rumah B ni harga dia lebih mahal daripada rumah A. Kan? Jadi dia buat dia buat apa dia panggil? Dia buat um, dia buat adjustment. Adjustment dia bergantung kepada kepakaran uh, valuer tu lah. Uh, dia punya berapa persen nak letak kat situ. 5%, 6%. Uh, jadi kalau ada comparative method maksudnya dia bergantung kepada data yang ada. Uh, rumah ni uh, dia punya build dia sama. Maksudnya jenis dahlia. Jadi dahlia dengan dahlia senang nak compare betul tak? Dia punya spek sama betul tak? Tapi spek dia masa dia dia beri kunci sama tapi of course dah ada lainan sebab mungkin orang tu dia tukar Tarazzo, seorang lagi pakai marble Itali kan. Jadi beza kan. Ha, tapi kalau sekiranya antara banglo dengan banglo, susah nak buat sebab apa? Banglo dia ada dia punya binaan dia sendiri, cita rasa dia sendiri. Ah, ingat satu lagi kena ada ingat taste eh. So cita rasa pun memainkan peranan juga. So bila dia buat binaan sendiri jadi uh, valuer dia tak boleh guna comparative method sangat. Dia kena guna the construction method. Construction method tu dia nak tahu harga tanah berapa campur dengan harga bangunan. Lepas tu tolak dengan depreciation. Ah. Uh, so harga tanah berapa campur dengan harga bangunan kalau saya nak bina sekarang. Lepas tu saya tolak dengan depreciation. Berapa tahun saya dah guna. So dari situ saya akan dapat satu harga. Faham? Jadi dia akan cantumkan dengan cantumkan dengan um, dengan apa tu dengan comparative method tu lepas tu dia akan tengoklah ada jauh beza tak? ha, dia akan buat macam tu. Okay? Clear? Mm -hmm. Jadi, Jadi uh, valuation daripada value lagi akan tinggi pada banglo daripada valuation bank? Kalau sekiranya, okay, kalau sekiranya you nak uh, valuation yang tepat, bank-bank pun dipanggil valuer juga. And kalau sekiranya you, katakan you kata, ah, I ada banglo, luas dia sekian-sekian, dekat kawasan sekian, valuer dia tak boleh nak, dia tak tahu bangunan tu macam mana, jadi dia akan turunkan, uh, mark, uh, dia akan mark down the markdown the pricing kadang-kadang sampai 20% 30%. Faham? Hmm. Sebab apa? Sebab dia tak tahu rumah tu macam mana. Tapi lepas tu kamu boleh bagi tangkap gambar sikit, tunjuk gambar apa semua kan. Ah, ha, tangkap tangkap tangkap oh mungkin dia naikkan sikit 10%. Ah, ha, tapi kalau nak dapat the actual valuation, orang tu kena datang sana dia ukur. Lepas tu dia tengok hmm. finishing. Faham tak? Dia tengok finishing, lepas tu dia tengok keadaan sekitar, macam saya, saya cerita yang micro micro information pun main gambaran uh, depan dia, dia kudisak ataupun tidak kudisak tu maksudnya jalan dia jalan jalan mati kan ah uh, ah, kudisak ke tidak ataupun uh, dia apa tu dia uh, uh, depan rumah dia tu ada ada orang tak ada benda-benda macam tu semua main, main peranan main peranan macam mana dia nak menilai jadi dia datang kalau dia datang situ je kena bayar lah kan hmm. ah so Betul. kalau sekiranya kalau you cakap dengan banker banker akan ah you, you letak harga sekian rendah dia letak bawah 20% 30% ah, tapi kita tak berani nak letak tinggi tau sebab apa kalau kita letak tinggi nanti takut bila orang tu datang orang tu tengok dia nilai adalah benda-benda macam uh, apa tu benda-benda yang boleh menjatuhkan apa tu oh. menjatuhkan dia punya dia punya value kan uh, so kalau kalau jadi macam tu then takut tak sampai kan ha, macam lah susah sikit in fact kalau sekiranya kalau sekiranya um, apa tu uh, in fact kalau sekiranya uh, verbal <clears throat> kita dapat verbal daripada bank ataupun valuer pun kadang-kadang benda tu tidak boleh kita guna sangat faham tak sebab takut takut apa tu orang tu cakap tersalah and is, uh, biasa berlaku mula-mula dia kata 300,000 bila dia datang dia kata oh ini tak boleh paling tinggi 280 pernah kan selalu sangat Hai, saya Abdul Rashid, Coach Hartanah anda.